DJ Lucas LK, o senhor do grave 12. Recomendações não use fones. Aí, galera! O negócio é o seguinte, o Rafa trouxe uns convidados de outra cidade e a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles estão precisando. Aí, DJ, saudando geral pro jovem casal, batendo palminha, palminha, palminha, é palma nazinha. Festa em Ipanema, meu amor.